I saw the vlog. But we can mix it up with a little bit no, of fun. No? Well, he has a really amazing vlog. Check it out. Where we go. Bij de vorige video waren we gebleven bij San Cristobal. Van San Cristobal zijn we verder gegaan naar Oaxaca. En van Oaxaca zijn we verder gegaan naar Puerto Escondido. Dat ligt aan de Pacifische kust. En vervolgens zijn we met ons steentje langs de Pacifische kust richting Guatemala gereisd. We zijn hier eh, in een dorp buiten eh, San Cristobal. Hier leven de mensen nog eh, traditioneel. Dat zijn de, ja, de originele mensen van, van Mexico. Voordat Spanje het kwam overnemen. Deze mensen worden wel nog erg achtergesteld. Daarom zijn ze ook erg arm en werden net ook echt aangevallen door allerlei kindjes. En het is altijd wel lastig om... Uh... Dilemma, wat je moet doen. Gisteren zagen we bijvoorbeeld dat eh, eh, westelingen op straat snoep aan het uitdelen waren. Maar dan ben je echt... Ja, dan gedraag je een beetje als een, als een held. Ik denk dat het beste is om gewoon te consumeren. Dus bijvoorbeeld een armbandje te kopen of op straat eten, eten, te kopen en zo. En op die manier dragen we dan een beetje bij aan ook de, de lokale bevolking. Nou, No En nu worden we dus gevraagd of we met die kindjes op de foto willen. Ja. Maar ja, om met kindjes op de foto te gaan voor geld... Dat een beetje... Het is ook weer zo heftig. Ik ben het er dus niet mee eens. Maar... Maar ze hebben toch gewoon... Zonder dat ze het wel. Ja. Wordt uitgevallen. We hebben nu een tussenstop met de nachtbus van San Cristobal naar Oaxaca. Ik heb geen idee waar we nu zitten, maar het is wel fascinerend om hier ergens middel in de fucking nowhere eh, te zijn. vandaag bij een uh, mescal eh, fabriek. Kila is een, vorm, is een soort van mescal. Hier eh, liggen alle guaves, alle, van cactus worden dus gemaakt, van de vrucht. En hier worden gefermenteerd, wordt er alcohol gemaakt. En eh, daar gaan we drinken. Hij voor hoe het moet. Mm. Het is dus geen citroen, maar sinaasappel. En wat erop zit is een, is een soort chilipeper, gemaakt van de wormen die je ook in tequila vindt. En welke vond je lekkerder, Jip? Mm, we hadden eerst uh, eh, pure, toen van jaar, toen van jaar. Ja. ja. Volgens mij moet ik nog één keer proberen, dan kan ik pas echt proeven wat nou echt het verschil was. Waarom ik mijn snor draag, dat is omdat de kapper dat eh, gisteren heeft aangemeten. Het gevaar van reizen is dat je op plekken komt eh, waar je nooit meer weg wilt. En dat is ook het geval hier. En we zitten hier in eh, Puerto Escondido, bij Punta uh, En hier kan je van die cabañas huren. dat zijn van die hutjes op het strand. Helaas zat het voor ons al vol, maar dat bracht ons tot de gelegenheid dat wij een tent hebben gekocht. En hierachter zie je onze tent. En als ik me dan omdraai, dan zie je voor ons het strand. Wat wil je nog meer? Nou, mijn vriendin. En kijk nou, wie hebben we daar? Het is mijn vriendin. Wat een gezelligheid. Hallo. Alles goed? ben in paradijs. Ja. Goedemorgen Nederland. Wij zijn wakker geworden in de tent. En zo meteen eh, word ik opgehaald, want dan heb ik een surfles. Hier op het strand. Yes. Dus eh, ik ben bang dat we hier nooit meer wegkomen. Nee. Dus vanaf nu is het where we go, eh, ja, where we are. <laughs> Ga we gaan helemaal nergens meer heen. als je elkaar hand eh, Zeg Jip. Hola. Waar gaan we heen? Voor netjes. Nou, helemaal aan de andere kant van de weg. Want daar is het leukste uh, eh, hamburgertentje die je mag vinden. Ja. Met de lekkerste cocktails. En eh, het meest gezellige zijn Ja. gearriveerd in Mazoente. Eh, weer een nieuwe paradijs. En we moeten dat even vieren dat we zijn aangekomen in deze bloedhitte. Uiteraard met een biertje. Goedemorgen, we zitten hier aan het kerstontbijt, eerste kerstdag. Exact, ik <laughs> In Sipolite. Hier staat onze tent. En daar is het strand. Wellicht zag je die blote mensen rondlopen. Het is hier ook een soort naakstrand. Half. De eh, ene helft loopt naakt en eh, eigenlijk eh, is het helemaal de naakstrand. Maar een soort van gedoogd. staan hier bij de grensovergang. Het is één grote chaos van Mexico naar Guatemala. Je wordt overal aangevallen door mensen die geld eh, van je willen wisselen. En je paspoort. En je paspoort. Onze reiziger Katrina die gaf even de twee paspoorten. Niet echt handig hier. We hebben even wat te drinken gehaald. Onze paspoorten zijn gestempeld. We staan nu in niemandsland. En bij de grensovergang Tapachula eh, zijn, we, <laughs> zijn we nu. En nou, we gaan nu naar Guatemala. We hebben ons geld gewisseld. Op naar een nieuw land. Ja, Guatemala. Guatemala. Let's go. De beelden van Guatemala zie je in de volgende video en de rest ons nu alleen nog de kijkersvragen ronden. Ehm, de eerste vraag hebben we eigenlijk van verschillende mensen gekregen. En dat is van jullie, eh, wij dus laten dus alleen maar mooie beelden op internet zien van onze reis. Is het wel altijd geur en maneschijn? Nou, we moeten eerlijk eh, bekennen dat er ook af en toe wel een irritatie hier en daar is. Als jij, als jij weer eens een keer slaapt, ga ik mooi eh, jouw hele tas overhoop gooien. Staat je goed? Bedankt. Ja, en een hoed. En een hoed ik ook al niet krijg van mijn vriend. Kappen, kom gaan. Nou hier, komt die uh, camera erin, paparazzi. Uit. De tweede vraag is van Ger van draadbreuk.nl. Hoe lang ben je bezig met het editen van je video's en vooral waar de fuck upload je die dan? Nou, ik ben geen professional, dus het, uh, het hobby duurt inderdaad aardig eh, wat dagjes om, om zo'n videoetje in elkaar te knallen. Maar hè, je hebt de tijd, dus je doet het ermee. En je die upload, dat is in Cuba moet je dan een internetkaart kopen. En dan konden we het steeds net in dat uur konden we de, video uploaden en de artikelen. Dus dan eh, lukte dat net. En in, in eh, Mexico en eh, Guatemala is het gewoon geluk hebben met, met de wifi. Met een goede verbinding en dan zetten we het aan. Laten we het de hele nacht draaien. De derde vraag is van Marlina. Die vroeg of we niet samen op afstand konden proosten. Dus, nou, wat hebben wij? Om de gemiste borrels met elkaar allemaal in te halen. Zeker. Proost. Op jullie allemaal thuis. en bedankt voor het kijken. En tot volgende keer weer. Yes. Salut.